Bé, hola, hola presenta't, dic Josep i... Aquesta és una aplicació que es diu DMPS de Fluid Sim, el fabricant Festo de Alemanya. I bueno, aquesta, aquesta maqueta és una classificadora que classifica segons el color doncs, tres, tres peces de una una és negra, l'altra de, de més color, clara, i l'altra és inductiva. Aquesta és metàl·lica. Doncs així aquesta va la primera. Rampa, aquesta la segona. I, bueno, i això està fet amb, amb el programa Siemens Step, Step 7, el software de programació. I bueno, està fet amb, amb funcions i amb, i, i amb TVs i o sigui, tot ho controla, diguéssim, les alarmes, ho controla amb un, amb un sol eh, funció que està compartida per tres cilindres, un, dos i tres. I aquí podrien haver doncs, eh, els que volguessin. Inclús amb el motor doncs, també es pot fer funcions o, o amb el que sigui. Qualsevol procés, doncs, que... Aquí tenim, aquí tenim una alarma, us ensenyo l'alarma, aquesta, per, eh, per exemple, ara surt eh, l'operari apreta eh, el pulsador d'emergència i, i vol seguir, apreta aquí el, el reset i segueix. Bé, aquest, aquesta és la tercera peça, si jo abans de sortir l'apreto, doncs tenim una altra. Si jo la paro més a mi, també fa això. Un puls, la puc parar un altre cop, i també el puc fer tornar que, que es reiniciï. Ara si jo fico la peça, no, com que està en automàtic però, però necessita una ordre de, de marxa, que, que ara l'apreto i aquesta va la tercera. Tenim també una altra alarma sense pulsador ni, ni cosa de cilindre, si no, si no es detecta la peça Veieu? Marxa motors parada. Doncs es reseteja. L'arma és ok. I amb tot és igual. També hi ha la dels cilindres, L'arma de cilindre, que jo faig així, que no, que no detecta, o sigui, no surt, o s'encalló. veu? I aquí tenim una altra alarma. Resetejo un cop i em va al seu lloc. <clears throat> Retorna, igual amb, amb la peça clara. Merda. Bueno, aquesta se m'ha escapat, eh? Allà. Segueix i para. I l'última, com que no hi ha cilindre, doncs no cau. Bueno, això és tot. És programació Siemens. M'agrada la programació. De Donron també he programat, però sobretot Siemens eh, conec més de, de programar en comunicacions, eh, entre PLCs o entre perifèria descentralitzada. até o céu.